Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhof medito. Hodiau mi kun meditas kun vi el mia officeio el mia laborciambro en universitato. Mi volas mediti kun vi sur kelkaj vortoi el la parolado en Genevo ce la dua congresso 1906 en quiu Zamenhof eh, commentas la tristan buciadon en Bielostocco fare de la russoi contra aliai gentoi au popoloi mi diru kai li faras generalan rimarkon kiu al prenis mian atenton onis cias diras zamenhof nun tute klare che culpa estas aro da abomenindai crimuloi Qui per diversae cae plei mal noblai rimedoi, per amasse dissematai mensogoi, cae calumnioi, arte creas teruran malamon inter unui gentoi cae aliai. Sed, ciu la plei grande mensogoi cae calumnioi povus doni tiain terurain fructoin, se la gentoi sin reciproce bone conus, se inter ili ne starus altai cae dicae muroi. Civi malpermesas al ili libere comunicigiadi inter si, cae vidi che la membroi de aliae gentoi estas tute tiai samai homoi, cie la membroi de nia gento, che ilia literaturo ne predicas ia in terura in crimoin, sed havas tiun saman eticon cae tiuin saman idealoin, ciel nia? rompu, rompu la muro in, inter la popoloi. Do la instrumento por rompi tiun muron inter la popoloi, la lingua, la lingvan muron, rompi la lingvan muron, estas compreneble esperanto. Sed la punto estas la mi citie, tre interessa, punto estas, che la literaturo de ciui popoloi, lau Zamenhof, ne predicas terura in crimoin, ne pravigas malamon al aliae gentoi. Do, mi, uh, tio, alprenis mian attenton, char mi demandis al mi, ciu tio veras? Ciu case? Ciu case? do estas interesse char eh, effective minestias kai sube al tio estas la ideo che literaturo formas la identezon de la gentoi kai pretio mi tute mi tute consentas almeno uh, eh, en uh, gis la romantica epoco ni diru la literaturo havis quasi monopolon pretio sed estas ege interesse la umi kun mediti pri la rolo de la classica literaturo en la formato de la ideo de ci un azio mi pensa se esempio pri parolo de la itara lettera letteratura esempio Alessandro Manzoni por italezzo por difini italezzon ao multatuli por la nederlandano e kai do la electo de la cefai kai chef vercoi en iu linguo compreneble, eh, helpas defini la identezon de la popolo, de la nazio, de la gentu, se vi preferas, compreneble, laula eh, vortigo de Samenhof. Do, eh, iu pli mi pensas pritio, des pli, venas al mia capo la constato pri la gravezzo de internazia literaturo vera. Do ne iu concepto pri mon literaturo per alia lingvo sed pere de esperanto. Kai do ancau tie ci povas esti paradoxo. Do multe afero, ĉu ne? Por kun mediti kai mi esperas ke <laughs> mi esse sufice clara char eble mia penso estas eh, ancora io iom nebula pri tio sed ne grava. se tio ne claras bonvolu kontakti min sube la su messagion kai miclopodos uh, eh, clarigi mian penson sed ciu case la play grava fero kiel ciam estas la texto de Zamenhof kai li estis tre clara lau mi kai do ni kun meditu kiel ciam eh, ecte la el tiro de mia Zamenhof bone gis morga o dankon pro vi atento kai kiel ciam antauen sen fine